Ribeelolaa wajjin hin jira. Ribeelolaa mootummaa waggaa ollalu seera mataasaa qaba. Seera addunyaattu jira. Loo waara waan jira. Dirree waraanaa irratti warri kutuun walitti dhukaasanii wal ajjeesuu danda'an. Nama booji'ame akka itti qabatamu jira. Nama deeggaraa garee tokko jedhamee yaadamullee yoo qabame akkaataa itti qabamu jira. Nama mana hidhaa keessaa baasanii as boosatitti. Boosatti fagoo miti bakka dirree waraanaa homaa hin jirretti. Ablammii lama kan ajjeesan guyyaa tokkotti maaliif maaliif ajjeefamu namni wallaggaatti dheengadda fakkeenya poolis komishiniin poolisii oromiyaa nama loltuu warra bosonaa keessaa maqaa dha'ee ture maal dhageenya borumtaasaa haadha abbaan nama sanii ajjeefame maal jechuudha nama haadha abbaan nama umriin isaa waggaa kudha saddeetii oliitiif akkamitti gaafatama ta'a osuma ta'e maal jechuudha nama tokko ani waggaan ameerikaa turetti. Hoggaan Ameerikaa ture as ture wajjin du'aa jiruudhaan wal barbaadaa ture yeroo isaan ajjeesuuf yaalaa turanitti yeroo na'aniis mootummaa isaanii uummata kanaa wajjin ta'ee foon qolchuudhaaf ifaan ifatti hojjechaa ture sanitti haati xiyya biyya kana turte. Mootummaan sun haadha xiyya ajjeefne. Maaliif haadha xiyya akkamitti yakka an seenuu danda'uuf maatiin kiyya akkamitti itti gaafatama? Nama mana hidhaatii baasanii ajjeesuun maal jedhama? Waa'ee. Gabaasni Amnesty International kanarraa xiqqoo ishii xiqqooshoree kan agarsiise. Gabaasni guyya guyyaan yeroo dheeraaf baay'isa waa'ee dhoksaa miti beeki. Tureera. Tureera. Waggaa darbeerraa kaasee pirezidaanti Shimallis ragaa ba'uu danda'a. Waan deemaa jiru kana yogguma isin reefu eegaltu waan akkanaa kana ammumaa dhaabsisaa. Qaamni nageenyaa aadeeffachuu hin qabu. Namni reebamuu hin qabu. Toorchar ta'uu hin qabu. Namni ajjeefamuu hin qabu. Seeraa ala hidhamuu hin qabu. namni tokko shakkamaa yoo ta'e hin qabama, hin qoratama. Abbaan alangaa himata itti bana, mana murtii geessa. Manni murtii ragaa bitaa mirgaa dhaggeeffatee itti mura. Hin adabamaa jechuudha. Yakki isaa guddaa ta'e haaduu yoo jedhames ka itti murteessu poolisii yookiin loltuu tokko osoo hin taane mana murtiitii jechuudha. Malee nama lafumaa gadi fuudhanii tumuun ajjeesuun akka fedhanitti osoo mana murtiin geessin hidhuun kanaaf miti kan qabsoofne kanaaf miti kanaaf ilmi namaa kan biyya kanatti dhume sirna wayyaanee bar tigree waan ta'aniif waliin lolleeni miti tigree waan ta'aniif miti hidhaa fi ajjechaan nama keenyarraa haa dhaabbatu jenneeti manni hidhaa afaan oromoo dubbachuu haa dhaabbatu jenneeti namni seera ala hin hidhamin namni hin ajjeefamin hin gidirfamin hin tumamin jenneeti ammas kan ta'u taate mootummaa kanaanis wanni wal dura nu dhaabaa jiru namni keenya ajjeefamuu hin qabu. Namni keenya seera ala qabu. Namni keenya reebamuu hin qabu. Maal jechuudha? Waggaa dibbaa shantama alagaadhaan reebamaa turree har'a immoo jara keenya warra jennu namni keenya waggaa rashanamu ajjeefamu. Akka hoolaatitti goronnootti naqamee walirra ciibsamee hidhamu. Deettuun waggaa ajjeefamtu maal jechuudha? kana callifnee akka teenyu yoo eegan taate abaddan no going gaafa wayyaanis hin callifne har'as hin callifnu jechuudha kana kamiyyuu. Dhumarratti waan si eh, qaamoleen mootummaa yeroo garaagaraatti warri okkara eh, kaasuu barbaadan aangoof jecha eh, dantaa siyaasaaf jecha warri fincila kaasuu barbaadan jedhanii warri hamatan ni jiranii warra kana eeruu baatan illeedha. Kanarratti yaadi kee maali? Paartii biyya oolchuu wajjin garaagarummaa ilaalchaa qabna. Daagama siyaasaa biyya kanaa akkamitti furamuu qaba kan jedhu irratti garaagarummaa ilaalchaa qabna wal mormaa jirra. Gaagama eh, heera mootummaa uumame akkaataan isaan ittiin deeman sirrii akka hin taanee fi mariif waliigaltee qofaan akka ta'u wal mormii qabna. Kuni hojii siyaasaati waan biraati kun. Kuni falmaa siyaasaati. Kuni atakaaroo siyaasaati. Nama ajjeesuun garuu siyaasa miti. Nama mana hidhaatii baasanii rashanuun siyaasa miti. nama magaalaa keessatti maaliif nu laalta jedhanii tumuun siyaasa miti. Nama osoo himata ittiin banin guyyaa kudha shan ji'a lama ji'a sadi hidhuun siyaasa miti. Kuni sarbamuu namummaati. Kuni namummaa namarraa mulquudha. Oromummaa namarraa mulquudha. Kuni garaa garummaa siyaasatiin miti. Tokko kana. Lammaffaa waa'ee fincilaa fincila itti beeyna. Mormiis itti beeyna. itti guddanne itti dhalanne itti guddanne hin dhaalle hin fincilla yoo jenne uummanni kun finciluu qaba jennee gaafa murteessine hin goone hin labsine kun rakkoon qabu kana yoo shakkan nu eeguu qaban rakkoon hin jiru. Wanni dukkana keessa deemnee fafakkeessaadhaan duuba duuba deemnee jennuufis hin jiru labsaa turre kaleessas nu beeku labsaa turre hoggaa labsin immoo guyyaa bakka isaa naamusa hordofamuu qabu tarsiimoo hordofamuu qabu. kood of koondaat lafa keenyatti kan ittiin deemaa turre gara fuulduraas hin goona kana beekuu danda'uudha qaban hin goona yoo adeemsi seeraaf sirnaa adeemsi dirree siyaasaa keessatti godhamu hin danda'amne mirga isaa deebisuudhaaf finciluu qaba jennee gaafa murteessine hin kana. Akka amma isaan yaadanitti biyya keessa waan jiraniif kanan godha yoo kajaan taate nuti qabsaa'oota. Qabsoo biyya kanas kan galle qabsoo fi biyya alaa waggaa turre qabsoo irra turre jechuudha. Kanaaf siyaasa fafakkeessaa keessa seenuu hin barbaadu. Ammatti kan mootummaa gaafachaa jiru clear and clear. Kuni gaafii siyaasaatii miti. Gaafii lubbuuti. Ilmi Oromoo, intalti Oromoo har'as gadaa kana keessatti ajjeefamuu hin qaban. Seeraala hidhamuu hin qaban. Toorchar ta'uu hin qaban. Dhaabbachuu qaba, dhaabbachuu qabaadha Kun kana dhaabuun immoo hunda caalaa mootummaadhaaf faayidaa qaba. Mootummaan kanarratti fuulleeffatee irratti hojjetee humna keessattu haaraa leenjisee bobbaase kana uummatarraa kaasee mooratti deebisee leenjii sirnaa, leenjii poolisummaa, ogummaa poolisii, naamusa poolisii eeysisee deemuu danda'uu qaba. Waan isaan dubbatan jira. Olaantummaa seeraa kabajnyaadhaan. Gaafiin uummataa arras olaantummaan seeraa haa eegamuu dabala. Olaantummaa qawwee osoo hin ta'in olaantummaa seeraa. seeraa kabajuu keessaa inni guddichi mirga namoomaa keessaa inni guddaan mirga lubbuun jiraachuuti. Lubbuu namaa bakkuma hundatti cinaa rasaasan cinaa tumaa dhabamsiisaa olaantummaa seeraa dubbachuun qaanyiidha. Olaantummaa seeraa jechuun nama tumuu dhabuudha, gidirsuu dhabuudha. Olaantummaa seeraa jechuun akkaataa heera mootummaa naannichaatiin irra taa'ee alatti nama hidhanii tursiisuu jechuu miti. Olaantummaa seeraa kabajuu jechuun karaa seeraatiin nageenya biyyaatiif fi uummataa eegsisu jechuudha. Qaamni mootummaa lubbuu namaa ajjeesu, nama qabee tumu gadirsu, seera malee mana hidhaa keessatti ukkaamsee tursiisu, mana namaa gubu. olaantummaa seeraa dubbachuu hin danda'u. Ani qondaala mootummaa tokko yoon ta'e waadaa ittiin gallu jira bara. Qondaala mootummaa naannoo Oromiyaa taatee gaafa shuumamtu caffee duratti heera mootummaa naannoo kanaatiif kan biyya kanaa kabajuu fi kabachiisuudhaaf. not one way street. Kabajuu fi kabachiisuudhaaf. kabachiisuudhaaf. seeraaf heera biyya kanaa nama kabaje qofatu olaantummaa seeraa kabachiisuu danda'a. Heeraaf seera biyya kanaa osoon kabajin miilaan irra deema, ajjeessaa toorchar nama godhaa, mana namarratti gubaa, haadha abbaa namaa ajjeesaa, daa'imman ajjeesaa, gidirsaa qaama biraatiin olaantummaa seeraa kabajachuun akkamitti danda'ama? Hin Kanaaf wanni jechuu barbaannu keessattuu poolisii Oromiyaatiif qondaala mootummaa jiraniin ummata Oromoo Oromiyaa ajjeesaa hidhaa gidirsaa biyya bulchuun hin danda'amu. Olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf dura seera jalatti bulu seera kabajuudha gaafata. Ummanni Oromoo immoo ifateera ajjeefamu Ummanni Oromoo akka hoolaatitti abbaan arge qe'ee keessaa fuudhee isa hidhuu ifateera. ifannaan fincileeti warra baankiif taankii isaa abdatee waggaa 27 nurratti fincaaraa ture kan likkii galchee qe'ee ofitti galcheef waan biraatiif miti. Ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu, dhiitamuu waan ifatee. Har'as afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jechaa sin ajjeesaa ati gajja'ina jalatti buli. Sin dhiita ati naa dhiitame, sin saamaa ati naa bitame jechuun is not work biyya kana keessatti hin fudhannu jechuudha uummanni kun isin fudhatu fudhatu hin qabu jechuudha. Kuni siyaasa miti. Kuni siyaasa miti. Kuni waa'ee namummaati. Kuni mirga uumamaan rabbi nuu kenne. Ka ummanni keenya immoo lubbuu isaa aarsaa godhatee diina harkaa baaffatee goonfateedha. Amma immoo akka haaraatitti nu sarbuu barbaadan. Kana ummanni keenya dura dhaabbachuu qaba jechuudha.